我知道你一下子没办法接受，我也是。可是按照律法来说，这样的情况已经是可以裁定死亡。别等了，少爷不会回来了。律师已经进入恩义处理收回事务了，明天就要公布收回恩义了。他在哪里？你是谁？好久不见呢，是小宁，外先生，你什么时候来的？我路过，看看你。 你们只需要在新闻上写一句话：“我公公回来了。”西谢年，你就算不相信我对你的感情，你也该相信。全世界都知道你苦苦等了我四年，浪费了最好的青春，我不敢负你。但是以前的公公，至少能让我感觉到我自己是被爱的，不会像现在这样计算利益得失。 我爱的那个宫欧，四年前消失了，就是消失了。我决定和宫欧先生解除婚约。